が、えー、茨城県からお越し、有限より菅原秀信さん。あれあ、準備がまだのようでしょうか。はい、もう一度、あ、菅原さん。はい、菅原秀信さんです。よろしくお願いします。えー、続きまして、千葉県白里浜っ子より、斉藤大輔様。 え続きまして栃木市サンキッズプラスより上原智義さんさあそれでは演舞していただきたいと思いますよろしくお願いしますお願いします とうございました。